其实我平常不是这样的。对了，我并非日本人，我叫田中，姓田，名中。 田中，我是一个严谨的人，凡事都在规划上，三十二年来从未犯错，这是我唯一的朋友。王佩芳，晚餐在七点半到八点之间食用完毕，饭后喝茶，搭配电视购物。嗯，一切都完美。二，这是我犯的第一个错误。 但还好，我种了一些香草，泡成茶也别有一番风味。说到这个扫除用具，那水钻，一个男人怎么买得下手呢？哎。我，嗯。啊啊啊啊！啊啊啊啊！

好好的周末怎么那么吵？有什么方法能安静呢？如果可以像收音机一样把声音给关掉。对了，茶，声音，茶，挑选二十片完美的叶子，再用九十度、沏二十毫升的开水，浓度一比三点三与茶水混合。嗯，这茶真是不简单呐。 那你自己买啊！我没有钱啊，不好用就是不好用啊。那怎么好用？你直接跟我讲，直接买嘛。我要用到好用，我才知道好用。要不然我这个这个东西叫好用，那我就可以当。我妈也是用那些阿曼牌的就可以，干净，擦得很干净的。你要是挑，你又要扯到妈妈。我只是事讲事实，好不好？那你就叫你妈来打扫啊。你讲这话，你当然怎么当人家媳妇的？哦吼吼。真的。 用我用过啊，那你有扫很干净吗？我至少比你干净。奇怪，这茶失效了吗？这样下去也不是办法。到底在吵什么啊？扫了吗？扫在哪里？说扫除用品本身的问题，你不要怪到我身上，不然你用用看，好不好？上去一下，我给你拍手。你扫嘛？喂，我想要订购两套梦幻扫除用具。 老公，老公，这是你送我的吗？ <laughs>